নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লিবাৰঅফিছ কেলকৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ক কথিত টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম সেল আৰু শীটৰ সৈতে কাৰ্য এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিব পাৰিম ৰ আৰু কলমৰ ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব শীট ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব শীট ৰিনেম কৰিব ইয়াত আমি অপাৰেটিং সিস্টেম হিচাপে উবুনটো 10.04 আৰু লিবাৰঅফিছ সুট ভাৰ্চন 3.3.4 ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে স্প্ৰেডশীটত কিদৰে ৰ' আৰু কলম ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ শিকি আমাৰ টিউটৰিয়েলৰ আৰম্ভ কৰো পাৰ্সোনাল ফাইনান্স ট্ৰেকাৰ.ods ফাইলটো খোলা যাওক কলম আৰু ৰ' সমূহ এককভাৱে বা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি স্প্ৰেডশীটত এটা একক ৰ' বা এটা একক কলম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ প্ৰথমে সেল বা কলম বা ৰ'টো সিলেক্ট কৰক য'ত আপুনি নতুন কলম বা নতুন ৰ' এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিব উদাহৰণ স্বৰূপে আমাৰ পাৰ্সোনাল ফাইনান্স ট্ৰ্যাকাৰ.ods ফাইলটোৰ প্ৰথম ৰ'ৰ কৰবাত ক্লিক কৰা যাওক মই কষ্ট লিখা সেলটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া মেনু বাৰত থকা ইনচাৰ্ট অপশনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ৰোট ক্লিক কৰক আমি দেখিম যে সিলেক্ট কৰা ৰ'টোৰ ঠিক ওপৰত এটা নতুন ৰ' ইনচাৰ্ট হৈছে একেদৰে এটা নতুন কলম ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ মেনু বাৰত থকা ইনচাৰ্ট বুটামত ক্লিক কৰক আৰু কলমত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে সিলেক্ট কৰা কলমটোৰ আগতে এটা নতুন কলম ইনচাৰ্ট হৈছে এতিয়া আমি কৰা হালসলনি সমূহ আন্ডু কৰা হওক আপুনি যদি নিৰ্ণায়ক বৰ্ণটোত ক্লিক কৰি এটা কলম বা নিৰ্ণায়ক সংখ্যাটোৰ দ্বাৰা এটা ৰ' সিলেক্ট কৰিছে তেনে এটা নতুন কলম বা ৰ' যোগ কৰিবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰি প্ৰকট হোৱা ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা ইনচাৰ্ট কলম বা ইনচাৰ্ট ৰ'ৰ অপচনটো বাছি লওক বিকল্প হিচাপে কাৰ্সৰৰ সহায়ত ক্লিক কৰি অতি সহজে এটা সেল সিলেক্ট কৰক তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ইনচাৰ্ট অপচনটো বাছি লওক আপুনি এনে এটা ডায়লগ বক্স দেখিবলৈ পাব এন্টায়াৰ ৰ' বা এন্টায়াৰ কলম অপচনটো বাছনি কৰি এটা ৰ' বা এটা কলম যোগ কৰক গুণিতক কলম বা ৰ' একে সময়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আমি প্ৰথমে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কলম বা ৰ'ৰ সংখ্যা হাইলাইট কৰিব লাগিব প্ৰাৰম্ভিক চেলটোত মাউসৰ বাও বুটামটো হেঁচা মাৰি তাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাক নিৰ্ণায়কৰ ওপৰেৰে তাক ড্ৰেগ কৰি নিব লাগিব ইয়াত আমি চাৰিটা সেল হাইলাইট কৰিছো নতুন ৰ বা কলম যোগ কৰিবলৈ ওপৰত আলোচনা কৰা যিকোনো এটা পদ্ধতি অবলম্বন কৰক মই কিছুমান নতুন ৰ যোগ কৰিব বিচাৰিছো গতিকে মই সিলেক্ট কৰা অংশত ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু ইনচাৰ্ট অপশ্যনটো বাছি ল'ম পিছত মই এণ্টায়াৰ ৰ অপশ্যনটো বাছি ল'ম OK বুটামটোত ক্লিক কৰিম মন কৰক যে প্ৰথমে সিলেক্ট কৰা ৰো সমূহৰ ওপৰত চাৰিটা ৰ' যোগ হল পৰৱৰ্তী অংশত আমি শিকিম কেনেদৰে একক বা দলবদ্ধভাৱে কলম ডিলিট কৰিব পাৰি এটা একক কলম বা এটা ৰ ডিলিট কৰিবলৈ প্ৰথমে আপুনি ডিলিট কৰিব খোজা কলম বা ৰোটো সিলেক্ট কৰক উদাহৰণ স্বৰূপে আমি যদি লন্ড্ৰী লিখা কলমটো ডিলিট কৰিব খুজিছো প্ৰথমে তাৰ সেল এটাত ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি লব লাগিব এতিয়া সেলটোত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ডিলিট অপশনটোত ক্লিক কৰক ডিলিট সেলস শিৰোনামেৰে এটা ডায়লগ বক্স প্ৰকট হ'ব এতিয়া শিফট চেলছ আপ অপশনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে সেলটো ডিলিট হৈছে আৰু সেলটোৰ তলত থকা সেলটো ওপৰলৈ শিফট হৈছে এই পৰিৱৰ্তনক আনডু কৰা হওক এতিয়া গুণিতক কলম বা ৰ একে সময়তে কেনেদৰে ডিলিট কৰিব পাৰি তাকে শিকিম উদাহৰণ স্বৰূপে আমি যদি মিছেলেনিয়াছ লিখা ৰটো ডিলিট কৰিব বিচাৰো প্ৰথমে তাৰ ক্ৰমিক নম্বৰ সন্নিহিত চেলটো যিটো হল 6 সিলেক্ট কৰক এতিয়া এই চেলটোত মাউছৰ বাওঁ বুটামটো তললৈ ধৰক আৰু গোটেই ৰটোৰ ওপৰেৰে ড্ৰেগ কৰক বিকল্প হিচাপে ডিলিট কৰিবলগীয়া ৰৰ সংখ্যাটোত ক্লিক কৰক সমগ্ৰ ৰটো হাইলাইট হ'ব চেলটোত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ডিলিট অপচনটোত ক্লিক কৰক ডিলিট সেলছ শিৰোনামেৰে এটা ডায়লগ বাকচ প্ৰকট হ'ব এতিয়া শ্বিফ্ট চেলছ আপ অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত অ'কে বুটামত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে সমগ্ৰ ৰটো ডিলিট হ'ব আৰু তলৰ ৰটো ওপৰলৈ শ্বিফ্ট হ'ব একেদৰে আমি ৰৰ পৰিৱৰ্তে কলম সিলেক্ট কৰি কলম ডিলিট কৰিব পাৰো এতিয়া আমি কৰা পৰিৱৰ্তনবোৰ আনডু কৰো এখন শীটত গুণিতক ৰ আৰু কলম ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কেনেদৰে কৰিব পাৰি তাক শিকাৰ পিছত আমি এতিয়া শিকিম কেলকট কেনেদৰে শীট ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব পাৰি কেলকট এখন নতুন শীট ইনচাৰ্ট কৰাৰ বহুতো উপায় আছে আমি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ শিকিম প্ৰত্যেক পদ্ধতিৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ল যিখন শীটৰ পিছত নতুন শীটখন ইনচাৰ্ট কৰিব সেইখন সিলেক্ট কৰক এতিয়া মেনুবাৰৰ পৰা ইনচাৰ্ট অপচনটো ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত শীট ক্লিক কৰক ইনচাৰ্ট শীট শিৰোনামেৰে এটা ডায়লগ বক্স খোল খাব এতিয়া বৰ্তমান শীটখনৰ পিছত নতুন শীট এখন ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ আফটাৰ কাৰেণ্ট শীট ৰেডিঅ' বুটামটো সিলেক্ট কৰা হওক Name ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন শীটখনৰ নাম শীট 4 ৰূপে দৃশ্যায়িত হৈছে এইটো হৈছে সিস্টেম উৎপাদিত নাম আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ পুনৰ নামাকৰণ কৰিব পাৰে এতিয়া ওকে বুটামত ক্লিক কৰক আমি দেখিম যে বৰ্তমান শীটখনৰ পিছত নতুন শীটখন ইনচাৰ্ট হৈছে নতুন শীট এখন ইনচাৰ্ট কৰাৰ অন্য এটা পদ্ধতি হৈছে ক্যালক উইন্ডোৰ নিম্ন বাওঁ অংশত থকা বৰ্তমান শীট টেবটোত ৰাইট ক্লিক কৰি আৰু ইনচাৰ্ট শীট অপচনটোত ক্লিক কৰি আপুনি শীটৰ সংখ্যা নাম আৰু স্থান বাছনি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত ওকে বুটামত ক্লিক কৰক ই সেইদৰে শীট ইনসাৰ্ট কৰে বৰ্তমান শীটখনৰ পিছত এখন নতুন শীট ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ অন্যটো সহজ উপায় হ'ল শীট টেবৰ পিছতে থকা প্লাছ চিহ্নৰে সহুৱা এড শীট বুটামটোত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন শীট স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শ্ৰেণীটোৰ শেষৰ শ্বিটখনৰ পিছত ইনচাৰ্ট হয় এতিয়া এখন নতুন শ্বিট ইনচাৰ্ট কৰা শেষ পদ্ধতিটো হ'ল তলত থকা শীট টেবৰ পিছত থকা এড শীট প্লাছ চিহ্নৰ পিছৰ খালী স্থানত ক্লিক কৰি ইনচাৰ্ট শীট ডায়লগ বক্সটো একচেছ কৰি খালী ঠাইখিনিত ক্লিক কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাম যে ইনচাৰ্ট শীট ডায়লগ বক্সটো প্ৰকট হৈছে আপুনি শীটখনৰ তথ্য ডায়লগ বক্সটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু তাৰ পিছত অকে বুটামটোত ক্লিক কৰক শ্বিট ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ শিকাৰ পিছত এতিয়া আমি শিকিম কিদৰে কেলকট শ্বিটসমূহ ডিলিট কৰা হয় শীটসমূহ এককভাৱে বা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে ডিলিট কৰিব পৰা যায় একক শ্বিট ডিলিট কৰিবলৈ ডিলিট কৰিব বিচৰা শ্বিটখনৰ টেবত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত আপ মেনুৰ পৰা ডিলিট শ্বিট অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ইয়েছ অপচনটোত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে শ্বিটখন ডিলিট হৈছে নিৰ্দিষ্ট শ্বিট এখন ডিলিট কৰাৰ অন্য এটা উপায় হৈছে মেনুবাৰৰ পৰা এডিট অপচন ব্যৱহাৰ কৰি উদাহৰণ স্বৰূপে যদি আমি তালিকাৰ পৰা শীত 3 ডিলিট কৰিব বিচাৰো মেনু বাৰত থকা এডিট অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত শীত অপচনত ক্লিক কৰক এতিয়া পপ আপ মেনুৰ পৰা ডিলিট অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়েছ অপচনটোত ক্লিক কৰক আপুনি শীতখন ডিলিট হোৱা দেখিবলৈ পাব এতিয়া ডকুমেন্টত আমি কৰা পৰিৱৰ্তনবোৰ আনডু কৰা হওক গুণিতক শীট ডিলিট কৰিবলৈ উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি শীট 2 আৰু শীট 3 ডিলিট কৰিব খোজো তেন্তে শীট 2 টেবটোত প্ৰথমে ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত কিবৰ্ডৰ শিফট বুটামটো ধৰি শীট 3 টেবটোত ক্লিক কৰক এতিয়া যিকোনো এটা টেবৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু পপআপ মেনুৰ পৰা ডিলিট শীট অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ইয়েছ অপচনটোত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে দুয়োখন শীট ডিলিট হৈছে আৰু আগলৈ জানিবলৈ আমি কৰা পৰিৱৰ্তনসমূহ আন্ডু কৰা যাওক নিৰ্দিষ্ট শীট এখন ডিলিট কৰা অন্য এটা উপায় হ'ল মেনু বাৰৰ পৰা এডিট অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰি উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি তালিকাৰ পৰা শীট ছিক্স আৰু শীট ছেভেন ডিলিট কৰিব খোজো মেনু বাৰত থকা এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি তাৰ পিছত শ্বিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক এতিয়া পপ আপ মেনুৰ পৰা Select option to click korok. Prokothua dialog box to Sheet 6 option of click kori. Arutar pisot keyboard or shift butamot hesamari dhori. Sheet 7 option to click korok. OK butam to click korok. E. Ami. Delete koribo kuja sheet homo. Select koribo. Etia. Punor menu bar or edit option to click korok. Arutar pisot sheet option to click korok. এতিয়া পপআপ মেনুৰ পৰা ডিলিট অপশ্বনটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ইয়েছ অপশ্বনটোত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে ছিলেক্ট কৰা শ্বীটসমূহ ডিলিট হ'ল কেলকত শ্বীটসমূহ ডিলিট কৰিবলৈ শিকাৰ পিছত আমি এতিয়া শিকিম স্প্ৰেডশ্বীটৰ শ্বীটসমূহৰ কিদৰে পুনৰ নামাকৰণ কৰা হয় যদি আপুনি স্প্ৰেডশ্বীটখনলৈ মন কৰে আপুনি দেখিব যে বিভিন্ন শ্বীটসমূহৰ নামসমূহ ডিফল্টৰূপে sheet one sheet two sheet four ইত্যাদি ৰূপত থাকে সৰু স্প্ৰেডশ্বীটত ই কাৰ্যক্ষম যত মাত্ৰ কম সংখ্যক শীট থাকে কিন্তু যেতিয়া শীটৰ সংখ্যা বহুত বেছি হয় তেতিয়া ই অসুবিধাজনক হৈ পৰে কেলকে আমাৰ পছন্দ অনুসৰি শীটসমূহ পুনৰ নামাকৰণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি শীত ফৰক ডাম্প হিচাপে পুনৰ নামাকৰণ কৰিব বিচাৰোঁ আপুনি তলত থকা শ্বিট ফৰ টেবত ডাবল ক্লিক কৰিয়েই ইয়াক কৰিব পাৰিব আপুনি rename sheet শিৰোনামেৰে এটা ডায়লগ বক্স প্ৰকট হোৱা দেখিবলৈ পাব ইয়াত ডিফল্ট হিচাপে sheet 4 লিখা থকা এটা টেক্সট বক্স আছে এতিয়া ডিফল্ট নামটো ডিলিট কৰক আৰু sheetখনৰ নতুন নাম হিচাপে dump লিখক ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰক আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাব যে sheet 4 টেবটো ডাম্প নামেৰে পুনৰ নামাকৰণ হৈছে sheet 5 আৰু ডাম্প ডিলিট কৰা যাওক ইয়াৰ লগে লগে লিবাৰ অফিচৰ কথিত টিউটৰিয়েলৰ সমাপ্তি ঘটিল সংক্ষিপ্ত ৰূপত আমি এতিয়ালৈ শিকিলো ৰ আৰু কলম ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব শীট ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব শীট সমূহ পুনৰ নামাকৰণ কৰিব সৰ্বাত্মক অনুশীলনী স্প্ৰেডশ্বীট প্ৰেক্টিছ ফাইলটো খোলক ছিৰিয়েল নম্বৰ শিৰোনামৰ ৰটো ছিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰক শ্বীটখনক ডিপাৰ্টমেণ্টেল শ্বীট নামেৰে ৰিনেম কৰক উল্লেখিত লিংকটোত উপলব্ধ ভিডিঅ'টো চাওক ই স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টটো সাৰাংক্ষিত কৰিছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ সঠিক নহয় আপুনি ডাউনলোড কৰিও ইয়াক চাব পাৰে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে অনলাইন টেষ্টত উত্তীৰ্ণ সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact at the rate spoken hyphen tutorial dot O' R G ইয়ালৈ লিখক স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট হ'ল টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ ইয়াক National Mission on Education এ ICT MHRD Government of India দ্বারা সমর্থন কৰিছে এই মিশনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য উপলব্ধ আছে spoken-tutorial.org/animacity-intro ইয়াত পোৱা যাব এই টিউটৰিয়েলখন আগবঢ়াইছে Desi Crew Solutions Private Limited আৰু এয়া হল মৌসুমী মেধি আইআইটি বম্বেৰ পৰা যোগদান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ